Salta limpito, hermano. Si lo salta limpito, te cargo la dama Juana hasta la picada y vuelta a la casa. Te prometo, pero... Limpito es sin tocarlo, ¿no, pelotudo? todo. dale, Dale, puto. <laughs> Yo, te lo a la hago con señor. Yo te lo cargo a la hago ¡Qué machado pelotudo! Pensaba que iba a pensarte pues, el alambre, el tarado. ¡Qué culiao, boludo! Mira, la tribuna. ¡Ah!